Zure presentiak jauka zore atuta usurekin astuta Biluzik dantza noean etzun da Zugaz egunak harin pasatzen omen dira Zure presentiak jauka zore atuta Mingustia usurekin astuta Biluzik dantza noean etzun da Zugaz egunak harin pasatzen omen dira Zugaz egunak harin pasatzen omen dira Perlutik zerura segundotan omen goaz batzutan nagola Zasa zugen dituen ben bainago gustora Eta zure horpegitxo hor ikusten dudanean Irribarre bat irtetzen omen zain momentuan Pena guztiak galduta ditut baztertuak Arnaza sakon hartu dezaket oraingoan Por fin me siento como super Saiyan De nuevo me siento en la cara No quiero nada más que tu cama Super Superla le me la quiso sacar Por fin me siento como super saiyan De nuevo me siento en la calma Ya no quiero nada más que tu cama Super la le me la quiso esa cara Zure que tuta, mi mi su zurekin astuta vean dantza su casa una cari pasate no me Zure presenteak neuka zoratuta Min guzti hau zurekin astuta Biluzik dantza noean etzun da Zugaz egunak harin pasatzen onden dira Zugaz etzun da hoean, zersoaz bai gaudela Biar ez dauka biharrik galduta gaude ilunpetan Zure gorputzaren barnean sartuta nagoela Zego zoin zer ditan blai muzturrak Gelde zeina gorputza daukagu jada sartuta siento como Super Saiyan De nuevo me siento en la calma Ya no quiero nada más que tu cama Super la Navi me la quizás sacar. cara Por fin me siento como Super Saiyan De nuevo me siento en la calma Ya no quiero nada más que tu cama Super la Navi me la quizás esa cara Zure otra daukazora tuta su su quien astuta Zigo zik dantza noean da Zugaz egunak harin pasatzen omen dira Zure presenteak noka zoratuta Zuzmin guzti hau zurekin astuta Zigo zik dantza noean etun da Zugaz egunak harin pasatzen omen dira